आपका दोस्त आपका health adviser doctor Ali Anwar Qureshi मैं आज आपका स्वागत करता हूं मेरे YouTube channel doctor Ali Anwar Qureshi health consultant friends मैं आज आपके लिए बहुत ही एक उमदा टॉपिक लाया हूँ बहुत ही कठिन और जटिल बीमारी या जटिल सिंड्रोम या जटिल तकलीफ जिसको हम कहते हैं उसका नाम है अस्थमा इंग्लिश में उसे अस्थमा कहते हैं हिंदी में उसे दमा हिंदी में उसे दमा कहते हैं और मराठी में भी दमा कहते हैं दमा और अस्थमा में बहुत से लोग कन्फ्यूजन करते हैं कि दमा अलग है अस्थमा अलग है इन दोनों भी एक ही है अस्थमा से रिलेटेड और एक प्रॉब्लम है जिसको सी कहते हैं that is chronic obstructive pulmonary disease वो एक अलग प्रकार का सिंड्रोम है तो आज जो मैं डिसीज सिंड्रोम के सिम्टम के बारे में या सिंड्रोम के बारे में बात करने वाला हूँ जिसको अस्थमा कहते हैं ये मेरा एक फेवरेट टॉपिक है फेवरेट टॉपिक इसलिए है क्योंकि मैंने जो 80 परसेंट पेशेंट देखा है वो अस्थमा से रिलेटेड है उन्हें ज़्यादा या कम मात्रा में दम लगता ही है लेकिन और एक बात बताऊंगा तो इसमें आप ताजुब करेंगे कि बहुत से पेशेंट्स को ये मालूम ही नहीं कि उन्हें अस्थमा है अब वो क्यों मालूम नहीं है उसके बहुत सारे वजह हैं कि उन्हें डॉक्टर ने बताया नहीं है या डॉक्टर उसकी तरफ निकलेक्ट कर रहा है या डॉक्टर को समझ में नहीं आ रहा है या फिर बहुत से ऐसे पेशेंट होते हैं कि जो डॉक्टर ने बताने के बाद भी ही उसे मान्य नहीं करते कि मुझे अस्थमा है उनको लगता है कि अस्थमा मतलब सोशल स्टिग्मा कि उसके मेडिसिन कैसे लेंगे या बहुत से डॉक्टर हैं जो अस्थमा है उनको समझ में आता है लेकिन वो अलग अलग प्रकार के ट्रीटमेंट करते हैं जो कि इम्पोर्टेंट ट्रीटमेंट से इम्पोर्टेंट ट्रीटमेंट से दूर रहता है तो आज अस्थमा के बारे में हम प्रॉपर बात बात करेंगे कि अस्थमा मतलब क्या अस्थमा को एक हम ऐसा सोचेंगे कि अस्थमा जो है ये कोई बहुत बड़ी तकलीफ नहीं है लेकिन हाँ इस तकलीफ़ की वजह से बहुत सारी दूसरी तकलीफ़ होती है अस्थमा की वजह से ही बीपी बढ़ सकता है अस्थमा की वजह से ही शुगर हो सकता है अस्थमा की वजह से ही बार बार सर्दी खांसी कफ हो सकता है अस्थमा की वजह से थायराइड भी हो सकता है अस्थमा की वजह से वेट गेन भी हो सकता है अस्थमा की वजह से यूरिनेटरी प्रॉब्लम भी हो सकते हैं अस्थमा की वजह से जी ट्रैक्ट के प्रॉब्लम भी हो सकते हैं अस्थमा की वजह से जनरल वीकनेस आ सकती है और अस्थमा की वजह से मेंटल स्ट्रेस आ सकता है अस्थमा की वजह से बॉडी की ग्रोथ नहीं हो सकती अस्थमा की वजह से चेहरे पे रैश से स्किन इन्फेक्शन हो सकते हैं asthma asthma asthma so so, प्यारे दोस्तों अगर आप देखेंगे कि मैंने अस्थमा के बारे में जो बातें बताए हैं या दम्मा के बारे में जो बातें बताए हैं वो वाकई लाजवाब है क्योंकि और आप इस वीडियो को देखकर इस वीडियो चैनल को अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो पहले सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकन को दबाइए लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा क्योंकि आपको मुझसे जुड़ के रहना है समझ में आ रहा है आपको ठीक है तो अभी अस्थमा से और एक प्रॉब्लम की जिसको मैं बात करूँगा कि इसोफेजियल गैस्ट्रिक डिसऑर्डर ठीक है जिसको हम O E S D syndrome है जो कि oesophageal gastro gastro oesophageal syndrome जिसको हम बोलते हैं जिसमें बार बार उल्टी होना ऐसा या बार बार ढेकर आना ऐसा लगता है ओ, ओ, ओ, ऐसा उसमें होते रहता है कि पेशेंट को ऐसा लगता है कि मुझे बार बार डकार आ रहे हैं तो प्यारे दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैंने ऐसे पेशेंट्स को भी क्लियर किया है कि जिनको बार बार उच की या गुच की जिसको हम बोलते हैं या डेकर बोलते हैं वो आ रहे थे लेकिन उसका ट्रीटमेंट नहीं हो रहा था लेकिन जब मैंने उसका डायग्नोस किया तो उसको अस्थमा था और अस्थमा का जब मेडिसिन दिया तो वो कम हो गया तो अभी मुद्दे पे आते हैं कि अस्थमा कैसे होता है क्यों होता है क्या है अस्थमा का कैसे समझ में आता है दोस्तों मैं आपको तीन प्रकार के ट्यूब बताऊँगा आप देखिए गौर से इस ट्यूब को अगर आप देखेंगे तो ये पूरा क्लियर है ये नॉर्मल इंसान का ट्यूब है इसको ब्रोंकियल ट्यूब्स बोलते हैं ये नॉर्मल इंसान का ट्यूब है ये देखिए पूरा एकदम खुला हुआ है इसमें कोई कफ नहीं है कोई कफ नहीं है इसके ऊपर कोई इन्फ्लेमेशन सूजन भी नहीं है number one number second step है जिसको हम कहेंगे नंबर सेकेंड जो है ये है जो कि पेशेंट्स में या किसी व्यक्ति में बाद में उसके जो ब्रोंकियल ट्री है उसमें कफ जमा होने लगता है ठीक है देखिए इसमें थोड़ा सा कफ जमा हुए और ये इसका जो ल्यूमेन है इससे ज़्यादा है इससे ज़्यादा इसके ल्यूमेन है लेकिन बाद में इसका ल्यूमेन कम हुआ है ठीक है इसमें कफ जमा हुए और बाद में इसके जो ऊपर के मसल्स हैं वो भी थोड़ा सा स्ट्रेच हुए हैं इसके बाद द लास्ट स्टेप इसमें पेशेंट मिडल में रहता है इस कंडीशन में व्यक्ति मिडल कंडीशन में और इस कंडीशन में व्यक्ति ट्रिपल कंडीशन में आखिरी कंडीशन में देखिए इसका जो है पूरा कफ से भर चुका है सांस लेने के लिए जगह नहीं है और इसके ऊपर इसके जो ब्रोंकियल ट्रीज हैं या जो ब्रोंकियल मसल्स हैं ये देखिए कितना कंस्ट्रिक्ट हो गए हैं कितना वो एकदम टाइट हो गए हैं कॉन्ट्रैक्शन कितना कॉन्ट्रैक्शन आ गया है देखिए तो इन सब चीज़ों में इतने सारे तकलीफ़ें आते हैं आपको समझ में आ रहे हैं तो अभी ये चीज़ें जो हैं बार बार होते हैं पहले कफ जमा होता है फिर उसके ऊपर अंदर से कफ होता है फिर बाद में उसका ब्रोंकियल का जो लुमन है वो कम कम होते जाता है और ऊपर से जो है कॉन्ट्रैक्शन आता है कंस्ट्रिक्शन जिसको हम ब्रॉन्को कंस्ट्रिक्शन बोलते हैं और अंदर से इन्फ्लोमेशन अंदर से सूज होती है ये शुरू हो गया पेशेंट को कि उसको बाद में सर्दी लगता है बाद में छाती में दर्द होता है ऐसा लगता है बाद में उसको बार बार छींक आते रहता है बार बार उसको जो है नाक में सूजन भी आता है नाक में उसको नेजल पॉलिप हो सकता है बाद में उसको जो है उसके टॉन्सिल्स पड़ सकते हैं गले के तो ऐसे जब सिम्टम्स आते हैं तो पेशेंट या कोई व्यक्ति ऐसा बार बार बोलता है कि मुझे एलर्जी है एलर्जी है एलर्जी है बाकी कुछ नहीं है डॉक्टर बोलेगा तुमको दम लग रहा है नहीं बोलेगा दम तो नहीं लगता डॉक्टर साहब दम नहीं है लेकिन खाली हाँ एलर्जी है एलर्जी एलर्जी तो आप मेरे को क्या कीजिए एलर्जी का ट्रीटमेंट कीजिए देखो दोस्तों यहाँ पे जो है गलती होती है हम आपको बता रहे हैं आपको अस्तम है लेकिन आप बोलते हैं एलर्जी की ट्रीटमेंट हो ठीक है तो इस चीज़ से जो है अगर इसमें ऐसा कंडीशंस आने लगा तो आपको समझने का कि इसमें जो है आपको थोड़ा भी दम लग रहा है और छाती में सुई सुई आवाज़ आ रहा है और बार बार कफ है एक महीने से ज़्यादा तो उसको इमिडिएटली डायग्नोस करने का वास्तमा का डायग्नोसिस कैसे करेंगे तो ये एक प्रकार का मशीन है जिसको हम ब्रिदोमीटर कहते हैं देख लीजिए बराबर इसको ब्रिदोमीटर कहते हैं इसमें क्या करते हैं ये जो पाइप है ये छोटा सा हिस्सा इसको इसमें यहाँ पे रहता है इसको मुंह में लेते हैं और इसमें ज़ोर से फूकते हैं ठीक है मैं आपको बताता हूँ थोड़ा थोड़ा दूर रुकिए लगभग साढ़े चार सौ है कम नहीं है मेरा मेरा उतना ही है और एक बार मैं ट्राई करता हूँ ठीक है लगभग साढ़े चार सौ है और एक बार ट्राई करता हूँ मेरे को थोड़ा ज़्यादा बढ़ाना है कि मुझे तो प्रॉब्लम है नहीं है फिर भी कम आ रहा है तो और एक बार बढ़ाता हूँ कितना है मतलब साढ़े चार सौ के करीब मेरा है इसके ऊपर जो है ऐसे ऐसे मार्किंग है इसके ऊपर हमें समझ में आता है तो इस इस मशीन से हमें ये समझ में आएगा अभी मेरा साढ़े चार सौ है साढ़े चार सौ तक आ रहा है ठीक है अगर समझो मेरा साढ़े चार सौ से कम आया है इस इसको ब्रिदोमीटर है ब्रिदोमीटर पे पिक फ्लोमीटर पे पी एफ आर तो मुझे समझने का अंदर से जो है क्या समझने का भाइयों अंदर से जो है स्वेलिंग्स चालू हुई है अंदर से इन्फ्लामेशन है ऊपर से कंस्ट्रक्शन है चालू है और मुझे जो है इसका मेडिसिन लेना है ये भी देखा गया है कि बहुत से डॉक्टर जो है अगर समझो कफ है और राइनाइटिस है स्वेलिंग है तो उसको जो है डेरीफाइलेंस का टैबलेट देते हैं और बेटनेसॉल या डेक्सामेथन का टैबलेट देते हैं तो दोस्तों इस इस कंडीशन में इस कंडीशन में ओरल टैबलेट उतना इफेक्टिव नहीं है ओरल ट्रीटमेंट उतना इफेक्टिव नहीं है इसमें हम एक ट्रीटमेंट देते हैं जिसे बोलते हैं इनहलेशन थेरापी इनहलेशन थेरेपी मतलब क्या है एक प्रकार का मशीन होता है उसमें गोली डालते हैं और उसको खींचते हैं और उससे क्या होता है आ, अंदर का जो इन्फ्लेमेशन कम होता है ऊपर का जो कास्टेशन है वो भी कम होता है तो ये मशीन है इसको बोलते हैं रोटा हेलर मशीन ये अंदर से फिरता है इसको है एक जो है ऊपर का जो है बड़ा हिस्सा है जिसको हम जिसको मुंह में लेके खींचते हैं और ये छोटा हिस्सा है यहाँ पे गोली डालते हैं उसको फिराते हैं गोली टूटता है मैं दिखाऊंगा ये ऐसा गोली रहता है इसको बोलते हैं रोटा कैप्स इसको क्या बोलते हैं रोटा कैप्स इसमें एक भाग है दूसरे कलर का और एक सफ़ेद कलर का भाग है इस भाग को यहाँ से यहाँ तक डालना है ऐसा पूरा नीचे तक फिर इसको फिराना है फिराने के बाद ये टूटता है ये टूटा नहीं और एक बार लूँगा मैं सफ़ेद भाग पूरा नीचे अब इसको फिराऊँगा देखिए टूट गया आधा इसको ऐसा ऐसा करना है फिर ये भाग को मुंह के अंदर पकड़ना है और ज़ोर से अंदर खींचना है इसको ज़ोर से खींचना है मैं नहीं खींचूंगा क्योंकि मुझे अस्थमा नहीं है खाली मैं डेमो बता रहा हूँ मैं ऐसे ज़ोर से इसको पकड़ के अंदर खींचना है जैसा कि कोई चीज़ अगर आप खींचते हो अंदर आपको पता होगा ऐसा कोई खींचते हो तो ये खींचने के बाद आपको क्या करना है इसको खोलना है और जो भी गोली यहाँ पे अटकी है उसको ये भाग मैं निकाल रहा हूँ उसको यहाँ पे जो आधा भाग है इससे यहाँ का निकालना है इससे को और ये मशीन्स को दो से तीन दिन में एक बार धोना है और पल्टी मार के रखना है इसको जो है साफ नहीं करना अभी ये जो टेक्निक है ये दिन में दो बार करना है और ये करने के बाद डायरेक्टली कुल्ली करने का मुंह में पानी लेकर कुल्ली क्योंकि कुछ भाग जो है मुंह में रह सकता है तो दोस्तों ये जो ट्रीटमेंट है अस्थमा का जिस चीज़ का मैं बताया हूँ जिसको बोलते हैं रोटा हेलर और रोटा कैप्स ये बहुत ज़रूरी है अगर ये ट्रीटमेंट आप प्रॉपरली छः महीने या तीन महीने भी लेंगे तो आपका जो है ट्रीटमेंट जो है सक्सेसफुल रहेगा आपको जो है अस्थमा जो है चला जाएगा इसके साथ अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो यही बता रहा हूँ कि मुझे मेरे पास जो अस्थमा के पेशेंट आते हैं उनको मैं ये जब ट्रीटमेंट देता हूँ तो उनको बहुत आठ से दस दिन में ही उनको फ़र्क पड़ता है जो आ, सालों से डेरी फाइलिन के टैबलेट बेटमिसॉल के टैबलेट सालबिटामिल के टैबलेट ले रहे हैं उनको फ़र्क नहीं पड़ता लेकिन ये ट्रीटमेंट से उनको डायरेक्टली फ़र्क पड़ता है क्योंकि ये जो है लॉन्ग एक्टिंग ड्रग्स हैं ठीक है इनका जो असर है वो ज़्यादा होता है और ये डायरेक्टली छाती में जाता है पेट में नहीं जाता तो इसका संबंध शरीर के दूसरे भाग से नहीं आता दोस्तों ये ट्रीटमेंट इनहेलेशन थेरेपी आपको लेना ज़रूरी है अगर कोई डॉक्टर आपको इनहेलेशन थेरेपी नहीं दिया है आपको अस्थमा दम है तो इनहेलेशन थेरेपी आप जो डॉक्टर को रिक्वेस्ट कीजिए ऐसे में एक रोटा कैप आता है जिसका नाम है full form Rotacap two hundred M वो दिन में दो बार खींचिए आप दो से ज़्यादा हो तो तीन बार खींचे आपका तकलीफ कम होगा और इसी के साथ आप कुछ न्यूट्रिशन कुछ सप्लीमेंट लीजिए हमारे पास एक ग्रेप सीड नाम का सप्लीमेंट है और एक प्रोटीन पाउडर है जो कि अस्थमा में बहुत ही उपयोगी है दोस्तों अगर अस्थमा के मैंने ये सब ट्रीटमेंट अच्छी तरह के फॉलो किए हैं तो इससे रिलेटेड बीपी शुगर दमा थायराइड जो है वो सभी कम हो जाएंगे राइनाइटिस नहीं होगी सर्दी नहीं होगी कोई चीज़ नहीं होगी दोस्तों आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा क्या है क्या नहीं ये आप मुझे आप मुझे ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए फॉलो कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए क्योंकि दोस्तों ये जो बीमारी है 80 परसेंट लोगों को है लेकिन बहुत से लोगों तक ये नॉलेज गया नहीं है सो मैं आपका दोस्त डॉक्टर अली अनवर कुरेशी आज आपसे विदा लेता हूँ ये सोच के कि मैंने कुछ आज अच्छा किया है और किसी को तो भी इसका फ़ायदा होगा